e como arcos da vella, abrazos en Biocén, que viva Galiza Ceibe e viva o de las Fest. As mulleres feministas nos temos superpoderes, que viva o de las Fest e que vivan as mulleres. Somos unhas so Somos unhas, somos todas, somos as mulleres listas. Moita forza, compañeiras, para un futuro feminista. Forza!